Братва, вкиньтесь, какая ебатория. Въебал на ровном месте. Там яма почти с машину высотой. На скорости 150 влетела, разъебала, блядь, колесо. Я ебу. Мы на пустыре. Тут вообще, блядь, наверное, незаконно находиться. Сейчас будем ли спаса... Э, самостоятельно его снимать или что делать вообще, блядь. Впервые в жизни такая ебатория. Еще где-то у черта на куличках. Надо его поднять, чтобы оно висело в свободном висении. Да. Эндерендерендеден. Пидораска застряла, блядь. О! О, блядь, это надо было ёбнуть бревно, блядь, чтобы до него дошло, блядь. Чуешь, это что, выкидываем? Да, А оце ставим. да. І їдемо далі. Это даже лучше. Братва, мы все сделали с помощью Ютуба и с Божьей помощью у нас все получилось буквально за 20-30 минут. И, кстати, очень приятно что-то делать собственными руками. Так что берегите свои транспортные средства, а мы поехали домой греться.